you Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa kembali pada hari ini dan ya, yeah, kalau anda lihat ini adalah bilik yang lain. Um, lain daripada sebelum ni saya gunalah ada uh, apa uh, masih lagi um, berselerak di sana. So abaikan yang tu, tengok apa yang Sean nak bawakan pada hari ini. Ya, yeah, kita berjumpa kembali dan ada lagi unboxings. Sebelum perkara yang sedih tu uh, berlaku, kita teruskan saja unboxing kita ya. Ha. Alright. Terbalik. <laughs> Terbalik. Okey, daripada brand Kublai. So model nama dia K6. So ini memang jenis yang khas untuk orang yang nak main uh, SQB, Speed QB. So ini memang menarik lah. Kalau dilihatkan kotak dia, dia tulis Kublai Y y yfy tahu lah apa benda dia So boleh baca-bacakan sikit Apa yang ada kat sini So um, Dia punya jailbow Diperlukan saiz 7.1 ke 7.2 lah Jangan besar sangat Jangan kecil sangat Alright Tanpa lengah kan Kita tengok apa yang ada dalam box ni ya Box dia design memang menarik lah Cantik Nampak tak? dia punya ni dah memang ni jenis orang yang main SQB punya pakaian lah alright jom kita buka kita lihat ya oh ok ini cover saja. dan kalau dalam ni dia ada logo Kublai ini ada tulisan Kublai nah, kita lihat apa yang ada di dalam wow ada user menu user menu user menu yang agak menarik tengok sekejap lah user menu ha, siap dia dah bagi ukuran berapa ha, apa-apa part namanya apa macam mana nak pasangkan dia ada satu M site ataupun M point lah yang diberikan dan cara macam mana nak riliskan Mac uh, untuk adjust bar dan masukkan gearbox ok ni kita dah tepi ha, ni ada satu kotak ni bat BAD bad, BAD bat 9mm Jom kita lihat apa yang ada dalam ni eh. Okey, dia ada gelbo. Gelbo ni brand Kublai. Ada bateri, tengok size 7.4 so SM connector. Ada USB charger. Lepas tu dia ada Mac. Ha, Mac dia istimewa kali ni. Cantik Mac dia. Jadi tulis Param. Lepas tu sini ada 9 darab 19 dan pin dia menarik pin dia nampak pin dia kali ni ha, macam ni pin dia ok dan ada satu lagi uh, ni lah yang saya kata side tu ni kena pasang lah ni tapi agak leceh lah saya tak nak pasangkan so saya tunjukkan macam ni saja. ok dan memang tak lain tak bukan kita punya hero hari ni oh, ok ha, ni hero kita dia siap macam ni dia berlipat-lipat lah so memang consider SQB lah sebab dia pendek kan so anda mudah nak maneuver okay? dan masih lagi boleh dilipat kalau anda rasa dia panjang boleh lipat lagi oh lagi pendek alright so kita tukar angle dan kita lihat lebih detail selepas ini ok so kita dah tukar angle dan sekarang uh, anda boleh dapat lihat ini adalah endpoint dia endpoint dia yang memang um, saya tak nak buka lah so saya tak akan pasangkan lah cuma saya bagilah anda lihat part-part dia macam ni ok ada plate yang ni dia ada screw dia ada allen key ha, lepas tu dia ada lagi face uh, plate ke ni ataupun rail dia dan juga ada lagi uh, screw-screw uh, dia so ni saya letak tepi lah ha. ok kita fokus kepada blaster So blaster yang ni kita tengok mag dia dulu. So ni mag dia. Ha, nampak tak? 9 darab 19 ada logo PAD dan dah masukkan jailbore di sini lah masukkan jailbore di sini dan Anan lihat dia punya pin ni ha, ni pin untuk bagi uh, current lah ataupun power supply kepada Mac ni so Mac dia memang cantik ok dan bateri 7.4 watt nanti kita akan masukkan uh, bateri dan sebelum kita masukkan bateri kita tengok-tengok sikit nah dia punya muzzle muzzle ni memang uh, daripada besi so dia punya uh, handguard pendek yang ni pun daripada besi brand SLR kalau anda boleh nampak brand SLR dia punya body memang BAD punya dan dia punya grip ni daripada Kublai so yang ni uh, charging handle daripada metal juga dan kalau anda perhatikan di sini uh, Dia punya dust cover ni memang Kalau anda mainkan ni lah pengpong pengpong lah Macam si Jun punya Dia akan tutup tekan dia, dia tutup. Ha, Nampak? Siap sekali dengan ni dia naik Dia masuk Dengan uh, charging handle dia Okay Dia punya fire selector pun memang daripada metal Dia punya uh, Trigger pun memang metal So part yang ni uh, Panggil adapter lah Dia punya lipat ni pun memang daripada metal dan bat belakang dia ni macam um, yang ni lah oh, terlanggar sorry so sebelah sini dia ada tulisan banyak carving-carving dia kalau anda boleh nampak ha, nampak tak dia tulis BADGS Kublai ha, ni ada bad arms ok ha, nampak clear kan dan dia punya mag release dia di sini ha, ni ada SLR Okey, kalau nak uh, kan yang bat yang ni senang je, ni ada satu, tekan. Tekan saja anda boleh fold. Dan tempat bateri dia di sini. Kalau nak lipatkan balik, tutup je. Okey. So kita nak masukkan bateri, kita masukkan ikut lah kot. So battery dia SM connector. So sumbat saja daripada belakang. Sound selalu bergelut dengan uh, semasa pasang battery ya. So tak sure lah kali ni kena bergelut ke lagi ke tidak. Okay, masukkan semua wire-wire ni dalam ni. Masukkan wire-wire tu aja aja sikit. Okay. Tak perlu nak bergelut sangat kali ni. So kalau anda perhatikan eh, dia punya adapter ni memang cantik lah kali ni. Kenapa? Kerana wire dimasukkan macam ni, anda tak nampak wire di sini. Nampak tak? Dia tak ada wire exposure kat sini. Tapi dia memang dapat power supply kepada Q punya motor. Dia punya gearbox. Alright. So kita dengar-dengar sikit. Kalau safe, ini safe. Memang tak boleh nak trigger. Kalau semi Wih, bunyi dia memang kuat So dia punya gear set memang daripada metal lah ni Bising Dia punya tap tap tap tu memang bising So 7.4 watt lah Dan kita dengar dia punya auto pula Ooh, uh, bising Memang bising sebab dia pendek Dan Consider power lah juga So masukkan Mac kita try sama ada dia ada Mac Prime ke tak So perasan tak dia punya bentuk yang ni? <laughs> Haha, cantik kan? Dia serong macam ni. Ha, ada tak Mac Prime? Ha, Mac Prime tak ada. Oh, Mac Prime dia tekan di sini. Dia tekan macam ni, dia ada Mac Prime. Nampak tak? Tekan pengpong yang ni. Ha, memang betul. So, dia tekan yang ni. Kelakar pula. First time saya tekan yang ni, dia ada Mac Prime. Okay, so secara keseluruhan uh, inilah dia Kublai 6 K6 lah, Kublai K6 Memang cantik Menarik Dan juga sangat compact dan padat lah Dan sekarang kita nak ukur dia Kita nak lihat dia punya berat berapa eh Nampak? Ok, total berat dia satu point 1.4 lah mana dia punya lampu ni? Yang saya boleh nampak 1.645 kilo. Okey. 1.6 kilo. Panjang pendeklah ni SQB kan. Panjang dia 55 cm saja. So memang compact lah padat. Alright, selepas ni saya akan buat close up sikit. Selepas close up kita akan try FPS dia selepas ini. ok kita dah sampai di sini dan sekarang kita akan menggunakan uh, gelbor 7 ke 8 mm uh, untuk buat fps testing kita dan gelbor ni adalah meteor uh, ah, meteor alright so dah masuk kita mag prime kan dia sikit try shoot alright dah sekarang kita buat semi kita lihat lah uh. 207 220 218 210 220 221 218 224 Alright 217 dan sekarang kita buat uh, auto block Alright kerana dia adalah 7.4 volt so dia dapat uh, rate of fire 10.5 sahaja Okay, so kita berjumpa kembali dan tadi saya miss lah satu uh, features dia iaitu ni. Ni ni ni ni. Dia punya blowback. Okay, ini memang siap dengan bow black, uh, siap dengan Mac Prime, dengan ni ping pong, okay. Semua ada. Alright. Dan memang uh, khas untuk CQB, boleh lipat, pendek, part besi banyak dan FPS around dalam average lah 220 seperti yang anda lihat tadi so memang consider one of the best plaster lah kalau ia memenuhi anda punya budget try lah dapatkan dia lah kalau boleh dapat lagi <laughs> tengok kita bersedih-sedih balik pula ya ok uh, ah, walaupun keadaan di China memang tidak memperangsangkan tapi apapun kita berharapkan yang terbaik lah kalau memang dah tak boleh nak ada tu tak boleh nak ada lah apa yang kita boleh buat kan so sementara ni masih ada lagi uh, anda hargailah appreciate lah apa yang kami dah buat ataupun hargailah permainan kami ni So kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Kalau tak ada lagi permainan yang ni pada masa akan datang Maybe kita akan buat permainan yang lain Yang juga tidak kurang hebatnya ya Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Memang akan ada video akan datang lagi. Jangan risau kerana banyak lagi model di tangan saya yang belum di review lagi. So, teruskan bersama kami dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!